está terminantemente prohibido salir más allá de la puerta de su domicilio y mantener contacto alguno con cualquier individuo. Por ello, se os dejará en el felpudo todos los miércoles entre las 8 y las 12 de la mañana vuestro paquete de alimentos y productos de primera necesidad por orden del presidente. tronco que llevamos cuatro semanas encerrados sin salir más allá de la puerta de casa. Y ahora otras cuatro, que me voy a volver gilipollas. España desgraciadamente se encuentra entre los países más afectados de Europa van a llegar días muy duros, para los cuales nos tenemos que preparar desde el punto de vista. Ya, tío, parecemos los de supervivientes con el suministro semanal este que nos traen. <laughs> y que sí, esta tarde nos echamos un binguito todos juntos. Para los cuales nos tenemos que preparar desde el punto de vista psicológico-emocional. Vamos a aplicar una restricción temporal en todo el territorio nacional por otros 15 Oye, ¿a vosotros se os ha ido la luz también? Puta vida. El número no está disponible. Espera a oír la señal y te conectaremos cuando esté operativo. 12 del servicio 50 pesos. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién eres? ¿Eres mi amiga Paloma? mi Mi amiga... Paloma. ¿No? Entonces, ¿quién eres? Te voy a hablar harto y claro, mi arma. Me cago en todos tus muertos, desgraciado. ¿Tú quién eres? ¿Eh? ¿Tú quién eres, pedazo puta? ¿De qué me conoces a mí, eh? ¿Eh? ¿Para qué me has despertado? Zorra. Bocajonta, ¿en qué año estamos? 2020. Ay, maricón, cuatro años deambulando. ¿Dónde está la tarántula que me dio el golpe en la cabeza? ¿Cristina, la veneno? Claro, mi arma. Maricón, me voy a meter dentro de ti. ¿Me entiendes o no? Venga adelante, la atrás. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Pero qué te ha pasado en la cara, poca oh, oh, ¡Oh! ¿Perdona? Pero si eres un gladiador, maricón. Mira qué cuerpo. Mira qué pata. Un futbolista, vamos a la calle La Cristina, que no se puede, que está prohibido por el gobierno. Mira mi arma. Los tíos más famosos de este país han pasado por este coño. Y yo soy la mujer más guapa de España y parte del extranjero. necesito un cuerpo como el que yo tenía, con teta, con labios sin cirugía. Así que, vamos para la calle. ¡Que no! ¡Que no se puede! ¡Que estamos de confinamiento! Te voy a confitar yo a ti la cara, digo, para la calle. ¡Que no! ¡Sálveme! ¡Sal! ¡Me vas a comer, tiburón! Digo. ¿Qué? ¿Qué? Yo le dije a mi cliente ¿sabes? Tú no, tú no, tú no, tú sí. Venga, que tengo mucho cuerpo que puedo Pues tengo una vecina, tengo una vecina. Dos pisos más abajo la que puedes poseer. Es rubia, ojos azules, tiene 24 años, es actriz, modelo. ¿Y qué currículum tiene la tarántula? ¿Eh? Pues la verdad es que, es que no han salido muchas cosas. ¡Me voy a comer la pepitilla al coño, digo! Joder, joder, he tenido una pesadilla que en 2020 había un virus súper tocho y que nos teníamos que meter todos en casa porque si no se iba el mundo a la mierda. Anda, calla, canalla. Deja de decir tonterías, tarántula. Digo... Me cago en todos muerto, muertos, desgraciado, ¿tú quién eres? ¿Eh? quién eres, cazo puta? ¿De qué me conoces a mí, eh? ¡Zorra! ¡Veneno para tu pie! ¡Veneno para tu pie! ¡Zorra del avenido no canto! ¡Calla! ¡Veneno para tu pie!